Ini ang kuprasan migdi sa Baligunon. May tunnel. Kung sa hindi ditigagatong ang kalayo. Yan. Labutan, pasiring duman. Ang kalayo, ang init. Harani sa tubig. Takon sakaling masulo, may tubig. Ayan bata. Dapat behera sana sa tubig. Ang kalayo ka ang daog pang inay ko po. Yan. Ini ang kuprasan. Garaba na. Garo inagihan ini sampulong bagyo. Sampulong dagdagiban daw. an Yan. Nagbabaha na ni sabaw kang niyog ang alipong tabi dyan. Yan. Igi sa labot na ni, tigigibo ang charcoal o kambagol. Yan, duwan labot. Yan, dyan tigigibo ang oring. Ibigan, kaway-kaway tabi kayo po dyan, garo. Hapon na naman. Garo, garo kita ngunyan ma. Uruli na kami dito eh. Uruli-uli na kamo dito. <laughs> oh, yan ang mga service, kang mga parakupras. Malalit niya mga parakupras, ano? Nakamulo pa ako. Oh. Marangan ka na sa anak. Okay. Oh, eh, magkulakatap daw siya kulay. Yan. Single? Single? Ah. Motor niya, inali niya. Top down. Sige. Top ah? Top down. May top down ba dyan, kay Riba? May top down tayo doon. Yan. Yan ang uring. Uring kang bagol na niyog. Pati ko sa pag-uring ka? ayo oh. Gibuhon Tanganing. Oh, sarungan niya. O, lumas kanto na kang... Harige. O, tama na unaan. Cut off na naman kita sa aga naman.